Aqui em casa eu cheguei, não tinha era nada, nada. Aí eu peguei, eu peguei esse, esse dinheirinho todo de lá, comprei arroz, comprei feijão, o cara não tinha nada. Logo eu saí daqui eu não, já não deixei mesmo nada. Eu achei que foi a coisa mais pior da minha vida.